в нас сьогодні. Нас сьогодні п'ятеро і хочу знову традиційно представити Василь Інтервата, Київ місце. Представляйтеся, може, самі. Давайте ви все-таки хоч навчитеся вже самі представлятися. Вже. Далі наші українські гости. Нестор Воля. Вітаю. Україна так само. Сірий кот. Орша Білорусь. Ларс. Білорусь. А, зараз ви. І я Анатолій Сайгон. Сьогодні такі будуть теми прості. Сьогодні в основному вас рада. Вже на буквально годинки на годинку почнеться вас вибор в раду. Цікава, звісно, тема. Всі слухають, всі на, на воно на слуху. Хто туди пройде, вельми завісить сильно ваша політичне далі будучення от, от тих от е, виборів в раду. І хотілося б послухати вас. Послухати хочу вас. Слухайте. Друзі, добрий вечір. Добрий вечір всім на українсько-білоруських посиденьках. 28 по порахунку, по-моєму, у нас. Сьогодні четвер, 20.00. Вітаю всіх гостей, вітаю вас. Друзі, звісно, сьогодні ми будемо говорити з української сторони про прийдешні вибори в Верховну Раду. Е, що що кого будемо вибирати, будуть можливо якісь цікаві інсайди. Ну і звісно, хотілося почути від вас, білоруси, що у вас за останній тиждень відбувається, і як, як ви е, Білорусь е, прожила цей тиждень, так? І взагалі, взагалі, що робиться в світі, поговоримо. Так, щирий кот, я тобі передаю слово, вітайтеся і там по кругу далі. Е, Ну так. е, Я <clears throat> думаў, што мы у першую чаргу паслухаем, што вы там пра свае выбары ў раду скажаце. Вось Анатоль кажа, што гэта такое, такая сабе падэя вельмі э, вельмі важная, э, значная і э, таму я б вось хацеў у першую чаргу паслухаць аб гэтым. Таму што у нас што такога адбылося, ну у мяне шмат чаго адбылося, у мне увогуле гэты тыдзень быў э, та- такі насычаны э, рознымі падзеямі, э, но яны у большасці э, датычацца толькі мяне, майго канала і вось таго, э, што я пабачыў, калі э, вось быў у Менску там ці вось у Воршы учора там апытанне рабілі. Ну таму э, давайте першую чаргу пра раду. Кажыце. А потім наша лакальная якія праблемы тут що робіцца у нас Беларусі то трошки на потым застанем так, самый ларс э, не, Нестори можеш э, підхватити, а я вже далі буду зараз надаю свіжі рейтинги останні і будемо. Ну, да, я я теж якраз шукав рейтинги. Друзі, вітаю вас. Як мене чутно, я це я питаю на своєму каналі. Там напишіть, будь ласка, друзі, як чутно на своєму 10-10. Да, ну Е, вітаю вас. Рейтинги, Василь, ти знайдеш зараз. Да? Так, так, ти, да, ти поки зараз це все. Е, проходять партії. Е, висновок цих рейтингів, якщо у двох словах, що проходить. Ну, ти зараз, Василь, точно скажеш, які партії, але е, рейтинг Слуги народів народа. Слуги народа, не народів. Народів. Слуги народів. Слуги народа зростає. На жаль, рейтинг Європейської солідарності падає. Голос от був на днях рейтинг, і сьогодні. По сьогоднішньому рейтингу голос проходить. Не дуже це зрозуміло, як буде насправді. Кожен день у нас весело. Дуже непроста ситуація, чесно вам скажу. Тому що е, люди, котрі думають, котрі патріотично налаштовані, вони розуміють, що голосувати. У нас пропорційна система. Голосувати за непрохідну партію е, не можна. Не те, що не треба, а не можна. 225 е, депутатів буде від партії, і, ну, по ідеї, 225, але ж нема декотрих областей Луганської, Донецької областей та Криму. Е, буде менше мажоритарників. Так от. Е, бюлетенів буде партійний бюлетень, там же, де кожен з нас буде голосувати за партію, і мажоритарний, там, де ми будемо вибирати вибирати по е, по конкретному округу конкретного мажоритарника. І от якщо в двох словах, то якщо партія не прохідна, то її голос розподіляється пропорційно. Наприклад, та партія, котра набере більше всіх голосів, а це скоріше за все буде голос Слуга народу. Ця партія більше від отримає відсотків від вашого непрохідного голосу. То, наприклад, може статися така ситуація, що ви голосуєте за якусь партію, котра точно не прохідна, і ваш голос якби розподіляється в такому відношенні, що 90% цього голосу отримують проросійські реваншистські партії, до котрих я відношу Слугу народів та Опоблок. А, Ну, Батьківщина, звісно. Так що треба дуже вивашено. У двох словах, рекомендація. Якщо хтось буде питати рекомендацію, як голосувати, вона звучить так, що в партійному списку треба голосувати за прохідну демократичну е, європейську солідарність. Це моя пряма рекомендація тому що це єдина партія, котра прямо каже про те, що вона хоче подалі від Росії бити, бути бути в Європі, бути в НАТО. Звісно, звісно, я це підтримую. Мажоритарщика можете на ваш е, якби на ваш е, вибір. Е, дивитися. Ну, звісно, я буду особисто я буду голосувати за Європейську солідарність і за мажоритарщика від Європейської солідарності. Я голосую в Києві. Василь, ти знайшов рейтинги останні? Так, так. Я я готов зараз озвучити. Е, з 3 по 17 липня е, три соці... Соці... Як то Со... соцопитування було: це КМІС, рейтинг і Разумкова по е, по результатам, ну, і нас буду назвати кожного кожного цифру. Слуга народу по першому 52%, другий 49%, третій 44%. Друге місце опоблок за життя 10,3, 10,5, 13,3. Третє місце ЄС Порошенко 7,9, 7,7, 7,5. Батьківщина 5,8, 6,9, 8,5. Сила і честь 5-1, 3-8, 4-5. Голос 4-0, 2-9, 6-8. Далі йде обоблок, громпозиція, радикали, свобода, шарій Гройсмана. Тобто, потенційно враховуючи похибку, десь там біля 2,5%, е, в парламент попадає 6 плюс-мінус одна там партія, можливо, по поблок, якщо вони гарно відтяпають від життя. Так, а якщо переводити в в 225, а 225 на сторі ділиться, чи Крим і Донбас вираховуються? Не пам'ятаєш зараз? Естер, нема мікрофона. О, Вибачайте. Вибачайте. Партія 225. Якщо а е, пам'ятаєш, що на, на минулому. Так. Что-то зависло опять. Так. Скайп этот. Скайп этот подвис. Ничего, сейчас перезапустим. Е, прямим чином, якщо його, в нього шанси які? Якщо ЄС з кимось е, зробить коаліцію і, е, можливо, когось запросять уряд, то будуть подвігатися по спискам. Нестор, ти пропав. Так, так що питання в мене було б цікаве. Так, да, я я договорю. І відповідно далі буде вже коаліція формуватися не тільки з е, депутатів списочних, а ще й мажоритарщиків. Їх їх теж буде 225. Да, Анатолій Іванович, слухаємо вас. Таке питання. Я зараз дивлюся, але ну, я думаю, за того, що рейтинг Слуга народу подвищився там на мусить на скільки на 5% самого нижнього рівня. Я думаю, то заслуга того, що зараз Зеленський їздить вас по краї, по країни, ну в смислі по Україні, по городах зразу. Його люди чекають, ждуть. Добре, він, бачите, як наш Лукашенко скрізь робить розгон, розносять. А то і всіх людям не нравиться. Вони на його вельми надіються, що він, як то я казав в своєму ролику, він не скурбиться. І що той напрямок, який він зараз яким керується, як буде робити, і буде далі так продовжувати. Тому люди дійсно соскочилися, як вони кажуть. По той, по тій правді, по тому порядку, по тому, що наконець почнуть тих е, всяких ворог, які присусалися до тіла України, потрошки відщипувати, одривати і може навіть садити. Чи воно так може бути, чи ні, як по-вашому? Ну, дивіться, я короткий коментар дам. У нас е, парламентсько-президентська республіка республіка і управляє е, господарською діяльністю у нас е, уряд. Президент не має важелів особливих для того, щоб він може поставити на місцях е, голов адміністрації, тобто губернаторів, і голов районних адміністрацій. А так як у нас вже е, працює по повній децентралізація і управління громадами йде е, в місцевих ОТГ, тому це просто, як на мене, такий ну, піар, лише, ну навіть Популізм, що да, піар. Да, ну, от саме, що... він не може хіба повпливати на корупцію вашу, що він не зможе з рівень корупції знизити такими своїми ходами, що він робить. Скидає зараз, скидає, скидає, буде назначати своїх людей. Чи воно все то він з корупцією бореться? Він вони, вони розставляють своїх людей. Це це не ну, це особливо не корупція. Не, не, не доказано, що той чи інший чиновник. Е, був замішаний в корупції, він просто каже: ну там ти хотів писати заяву, ну давай дайте йому бумажку, хай пише. Хіба це боротьба з корупцією? Да, Нестор, скажи що. Анатолій, ти якось зовсім е, не в тому ракурсі. Е, нема ніяких е, ознак того, що йде боротьба з корупцією. Ніяких, абсолютно. Іде насаджування своїх лояльних людей, іде підготовка до демократії, до вибач, диктатури аналогічної вашій білоруській. От і той же Зеленський повністю копіює вашого батька, коли там розказує з однієї сторони про бандитів в Борисполі. Він там кого уйди звідси, розбійник. А з іншого боку, в нього е, в списках партії його стоїть людина, котра особливо і не скриває, що вона була. Е, бандитом в 90-х роках. Там так що <laughs> ніякої боротьби немає, йде вже повністю. Ну, наприклад, сьогоднішня зарплатня секретаря РНБО, я не пам'ятаю, хто там Данилюк, ну, в общем, не пам'ятаю точно. Вона в 4 рази. вища, ніж зарплатня Турчинова, яка теж була доволі висока. там. Е, нема ніякої боротьби з корупцією, йде навпаки, йде розбудова так званої так званої авторитарної демократії. Це термін, котрий вигадали в Росії. Ну от і це йде по цьому шляху. Я особисто готуюсь до якихось там репресій, до чогось такого. Ну, будуть, звичайно, з перших днів будуть такі спроби, тому що тому що часу у них надзвичайно мало. Дуже мало часу у Коломойського і дуже мало часу у Путіна. І це і те, і інше мені, а особливо українська е, така настрій, такий, котрий я побачив, коли їздив. От я на фронт зараз їздив. Я побачив такий справжній нормальний у хлопців настрій, котрий і мені особисто такий спокій внес. Нічого вони не зможуть, але будуть. Отак. А, Хотів так. пару слів. Чутно? Чутно, чутно, добре. Десь Шкварчить. шумить. Шкварчить? Ну, сварки маєш жариш, ні? Ні, Ні, у мене якраз. Ну ні, у мене нормально Ну, Може трошки. А, Анатолій, чи дивився ти наші ці телемарафони та розмови з цією Василією? Хотів трошки в сторону сходити. <coughs> Дивився, але ж не все. Який твій? Е, Є в тебе думка стосовно цієї Васильєвої особисто? Я не маю своєї ще такої думки, тому що для того, щоб мати її такою більш-менш осмисленою, треба мнього-мнього знати. Треба добре орієнтуватися в вашій зараз політики в українських тих справах. Ні, Не, я поки дивився тільки ролики, в основному дивився, зараз ті ролики, тому що які наслухав, ти куди включаєш Ютуб на перше мене сторінці, зразу Зеленський, Зеленський, Зеленський, як він робить розноси. Ото я дивився. І наоборот, ти попри сильно Зеленського так само теж дивився, що вони виставляють, наприклад. Так само, як і Нестор говориш, як як ти говориш, однаково приблизно але все одно вони мають великі, в основному люди, ваші українці, мають великі надії на те, що Зеленський все щось там зробить. Понимаєте? Зробить, ну переробить і буде то інша зовсім країна. Чи Я в то теж не вірю, тому що стільки роботи, але як щось то треба робити. Хто що ніхто нічого не робить, той і десятина нічого не зробить. Які він там шаги робить, то і кроки. Та ніяких він не робить. Він тільки ну. язиком ляпає. Во я то я то я понімаю, що він зараз їздить по містах і ляпає язиком. Але він кажу ще раз, рейтинги то заробляє. Да. Він да, а люди, як вибрали його 73 або 75%, Вони на його великі, великі надії мають. І вони мусять будуть ту політику далі гнати. Як би там не було, якщо таке кількість людей, слуги народу пройде в партію, то Порошенкову там і остальним Ну, як то кажуть, туго прийдеться. Вони мусить не зможуть ніяк впливати зараз на політику таким таким мирним способом. Якщо щось не піде так, то в кінці концов, по-моєму, знов діло до Майдана дойде. Але мені кажеться, ні. Зараз вже такого не буде, бардаку. От тільки що дійсно на реваншистські такі настроєння, щоб туди до вас не пролазили. Чи пустяться ми, українці, проросійських політиків до вас в раду, чи не пустять, чи вони так тихенько лигнуть, як нас в Білорусі пустять. Вже закони, не точніше, не закони, а суди. Е, на жаль, не не було часу нормально реформувати суди, як багато чого іншого. І наприклад, знову стосовно у нас є такий одіозний Оніщенко. Знову суд прийняв стосовно Оніщенко, що він може приймати участь у виборах. Знову таке рішення прийняв суд. І може б навіть бути, що завтра той самий суд прийме рішення, що Порошенко не може приймати участь у виборах. Може бути і таке. Ну от, дивіться, вас буде таке. В конце концов прийдуть, але люди будуть мовчати. А якщо вони вдруг затіють знов який-небудь майдан, то ж та нова влада запросто може по нашому такому Лукашенковському путі жорстоко просто присече, як кажуть, розогнати так, навіть до убійства. І нічого ніхто М не зробить. Можна, стосовно ніхто нічого не зробить, я би так не стверджував. Вони можуть спробувати таке зробити, але ти розумієш, я я ж на вулиці. Я на вулиці буваю більше за всіх. Да? От, е, той же Андрій Полтава, Андрій Луганський, вони теж, начебто, бувають на вулиці, але вони більше на сцені, а я більше на вулиці. Там я спілка спілкуюсь доволі широким ну, таким колом людей. Там і з тими ж наджонами, азовцями. Я теж з ними спілкуюсь. в Мене є спілкування там е, бойові такі хлопці, і вони патріоти. Те, що вони виконують якусь таку роботу за гроші, ну то не дуже. Зрозуміло, добре. Е, Радикалізм. Радикалізм це головна мета Кремля. Він хоче і буде в будь-який момент підливати керосинчику в це вогнище. Вони будуть це вогнище розпалювати. Але українці, знаєш, як тобі сказати, от е, я був зараз на акції, стоять, ну ми там були, я в стрім, е, стоять там азовці такі. І стоять е, солдати, срочники, і ну, коротше, поліція стоїть. Оці такі такі хлопці, усі такі накачені, всі такі моцні там. Так, кого там пікає час. <laughs> Е, але нема агресії. Нема агресії ні між демонстрантами, ні між е, поліціянти. Тому що роки війни навчили, що ти можеш на фронті зустріти товариша, котрий може бути з тобою ворогом на вулиці, от в таких протистояннях майданівських. Але він буде захищати твою спину в боротьбі з головним нашим ворогом з Росією. Я не вірю в Майдан. Для Майдана потрібно не тільки бажання народу, для Майдана потрібно фінансування. Ніхто ж не думає, що от той майдан, котрий у нас був, що він був тільки от на пожертвах там людських чи на там чому такому. Люди розумні знають, що там було фінансування від якихось олігархічних кланів, від того ж Коломойського, від того ж Пінчука. Багато факторів повинно скластися. І навіть я, ну це така моя думка, знаєте, така хитра, єврейська, як то кажуть, що те, що ми спостерігаємо за голосом, що він Вакарчук відходить від українських позицій. Василь, ти погодишся, що він відходить від українських позицій? Да, там? Ну, те, що ми вважаємо українськими. Він там е, з Одесою заграє російською мовою, він там каже, не твоя війна, треба миритися. там. Е, я навіть не відкидаю думку, що це доволі хитрий план Пенчука. І в кінці ну, я, я думаю, що, якщо пройде, я думаю, що е, тут е, тут двояке. Тим, що е, а заграє електоральне поле, звідки тягнуть голоси, звітом більше, ніж е, більш націоналістично. Там там тісненько все, там так мало. А от е, він витягнув у Порошенка. Він оголосив, взяв у Порошенка. Ну так, ну а за, за, за зараз його задача трошки і слуги народу взяти, тому що Порошенко вже всі все, що міг, взяв. Там вже стабілізувався електорат, там плюс-мінус пів процента воно вже так і буде. Тому так, друзі, а е, Сірікот, от ти слідкуєш, е, як ти думаєш, Україна кудись скочується до якоїсь там прірви чи ну, пропасті? Да? Чи це в принципі так так, так виглядає демократія, таким чином так, е, Василь, пройти? Я лічу, що ви э, котитеся до того, що у вас е, буде, ну, у вас може бути тое, що зараз у нас. А, ось прийшов до ўлады такі е, папуліст. Е, Ну, увогуле вось гэтая з'ява зеленскага яна э, не дрэнная таму што вось э, чалавек які э, не з палітыкі э, вось там артыст э, ці там хтосьці яшчэ ён э, так вось э, хутка раскруціўся і яго э, вось усі зараз ведаюць і ён увайшоў у палітыку гэта вельмі добра што м, ну новыя людзі могуць э, прыйсці там і такое вось але э, гэта толькі я лічу што э, ну, за, за ім стаіць каламойскі гэта то, толькі э, такая маска каламойскага э, зеленскі я э, шмат часу нічога аб гэтым не казаў я вось мяне тады э, ці там у э, гэтым у сакавіку там у красавіку спытывалі там што ты думаеш пра зеленскага вось як ён там будзе кіраваць э, ці гэта добра ці гэта дрэнна я тады казаў што не не я зараз нічога казаць не буду а давайте дадзім яму э, 100 э, 100 100 дзён а потым ну вось э, потым можна Побачым, будзе што што- будзе, аб, аб так. чым аб чымсьці казаць што вось ён пакіраваў і будзе нейкі вынік а калі выніка няма ну што тут казаць так вось зараз ужо я ду- ну думаю што не 100 а, але вось у- ужо шмат прайш- прайшло часу Э, і зеленскі мяне вось э, разачараваў я ўжо магу казаць што нічога добрага тут не будзе што гэта папуліст так э, які э, бярэ прыклад э, з таго ж вось лукашэнкі ён кажа народу тое што народ э, жадае услышаць Що ён кажа там пра тое што ён э, усіх пасадзіць там так э, бандытаў вось гэтых вароў А, ну, ну ну, мы гэта ўжо прайшлі у нас такое было А, едзі- і вось э, адно чаго не хапае яшчэ зяленскаму каб э, стаць вось на шлях лукі гэта а, моцная се- сілавая падтрымка калі вось ён будзе э, жа- жалезнай рукой давіць усіх э, калі вось будуць рэпрэсіі э, таму ну яшчэ пачакаем у краіне ёсць э, зараз э, сілы якія могуць стрымаць зеленскага ёсць вось э, розныя там партыі у іх ёсць э, с- сілавое э, сіл- сілавое крыло які якое м- можа там вы- вывесці на вуліцы людзей Таму тут яшчэ ўсё не так дрэнна, але ў нас таксама гэта ўсё было у 90-е гады. У нас там і- як толькі там не это не пратэставалі. Там і машыны пераварочвалі, там і біліся і, і ўсё, але вось зараз гэтага ўжо няма. Лука за 20 гадоў ўсё гэта вынішчыў. Зачистив все політичне таке Так. поле зачистив, Тому, і нема о, ніякої опозиції навіть. м, Зараз мене- якась ручна у нас опозиція. Та я зараз трошки так само добавлю, добре. Я розділяю з тобою, Кот, тільки на полову. Я думаю, ні, такої ситуації не здариться у Україні. Бо е, як би там ні було, е, він не каже, що А, бля, я не Росія кажу, це що його родний здариться. брат. Я ж не Зеленський. кажу, што Ён- здарыцца. Э, у- Я э, просто вось г- бачу тое, што адбываецца і у мяне ёсць э, такі вось страх, што там можа гэта здарыцца. Я не кажу, што гэта абавязкова будзе. Але гэта недобрыя такія вось э, э, знакі. Але нема там, як то кажуть, основи, нема там до великого сенсу. Я ще раз нагадую, що е, Л- Лукашенко одразу в нас сказав: великий брат, там зямля гэта ваша і ўсё ён накіроўваўся цэлы час на ўсход а Украіна наадварот як бы там ні было яна глядзіць на захад і то с э, Да, да, от оце ж Андрій, я хотів би зараз передам слово Ларсону. Оце я хотів сказати, що в нас майже з вами дзеркальна э, ситуація. Білорусь залежить від російського газу, від російських кредитів, а Україна залежить від європейського і е, МВФ. Тобто, якщо зараз там ну, давати якусь задню, тут ще з Росією нема часу, е, часу не буде там налагодити, а вже е, фінансування з Європи не буде. Тому тут все все може бути. Ларсон, добрий вечір. Ем, ви тут вже не знаю, белорус Рос, с Россией, Росси, российский белорус. Что вы думаете по вот, ситуации в Украине? Интересное мнение ваше со стороны, как пересечного громадянина. Ну, вы, раз вы спрашиваете, как украинцы, ну, я не буду размовлять, эм, так, у меня пока дренно получается. Я как э, гражданин страны-агрессора считаю, что я не имею права особенно обсуждать украинскую политику. Могу только разве что какие-то внешние моменты трогать и очень аккуратно внутренние. Э, мне, конечно же, не нравится Зеленский. Э, я считаю, что Россия пытается все-таки по чеченскому сценарию сейчас устроить дальнейшую судьбу Украины. Как мы помним, миллион чеченцев сразили Укра... э, в армию российскую и все-таки сдались в итоге, стали частью Российской Федерации. Я не хочу, чтобы с Украиной так получилось в итоге. Я бы на вашем месте очень сильно опасался Медведчука даже больше, чем Зеленского. Зеленский разве что в силу какого-то да вот то попытки остаться на нейтралитете, наверное. Но ну, это так выглядит. В итоге вредит Украине. А здесь не может быть каких-то средних вариантов. При условии внешней войны, э, мне кажется, э, украинцы забывают очень часто, что Майдан – это ну да, дорог, действительно дорогостоящее мероприятие, и он у них, скорее всего, не в кармане, его нельзя вот так взять и устроить. Это ну, не я один склоняюсь к этому мнению, что вот взять и устроить Майдан уже не получится. Уже нужно выходить, э, то есть э, из текущего положения как-то выстраивать э, дальнейшую судьбу Украины. От себя могу сказать еще, что могу воздействовать только на российскую политику. У меня сейчас есть э, идея, я ее не буду озвучивать. Я надеюсь просто, что все получится. Это провокация. И это ну, уровень агрессии снизит. То есть возможность, э, вмешив... Э, возможность мешаться у России сойдет на нет, возможно. Я постараюсь это реализовать, все, что могу в этой ситуации сделать. Как-то еще более обсудить э, ваших конкретных политиков, я думаю, что это с моей стороны неуместно. Дякую, Ларсен. Е, Нестор, знаєш, е, ще тобі ще таке з тобою так хочу по, як його, пор- по- порадитись, да? А хіба може бути в нас Майдан, коли е, зараз на руках такий майдан напівтанцювальний, коли на руках стільки зброї, коли стільки людей зараз пройшли цей вишкіл воєнний, і коли цей градус, ну тобто немає сенсу тратити ну, ми наближаємося до осені. Знову буде холодати. Знову е, ну мені здається, що мерзнути вже ніхто не буде. Стільки зброї, що тут е, кровавий може бути сценарій? Е, дивись, дивись, буде, ну точніше, буде, не буде. Це ви знаєте, я вам скажу чесно, от я я відповім Василь на твоє запитання обов'язково. Там в мене є особиста думка, але ну, я хочу її попередити іншим. Нема сенсу зараз оце все обговорювати, чесно скажу. Треба оці 2-3 дурні дні дочекатися, як пройдуть вибори, як пройдуть з яким результатом. Але от спостерігаючи увесь цей період 50-дневки нашого нового президента, там я вам скажу чесно, що реакція на акції вона була. От виходять 20 людей, 30, і все рівно у людей, проти котрих у чиновників, проти котрих виходить ця акція, є реакція. Вони цього, вони бояться вулиці, вони так само не знають, до чого це може привести. Вони не знають, що будь-який якась подія з їх точки зору. Вони ж відірвані від реальності. Вони живуть в своїх ілюзіях там, да? і вони бояться український народ. І тому я тобі скажу, що коли приходить якась кількість людей більш-менш нормальна, то все відбувається по-іншому. А стосовно Майдану, е, звісно, буде коротко і жорстко. І коли ми будемо їхати е, з Києва до Борисполя, е, падлюки до гори Дригом за ноги підвішені на мостах, ще довго будуть вісити. Ніхто з них не вспіє уїхати з Борисполю, нічого такого не буде. Там народ побачив кров. да? У людей, у атошників, нема рук, ніг. Ну, вони бачили смерть товаришів, і вони знають, із за чого це смерть. Ця смерть часто була не тільки із за російського агресора, ця смерть часто була і за внутрішніх гнит. Вони це знають, і там люди рішучі. Хтось буде на вулиці танцювати, співати пісні, хтось їх буде прикривати, а хтось буде діяти. А діяти ну, це дуже просто, тому що у кожного спадлюк є сім'ї, в кожного спадлюк є що втрачати з майна, кожна спадлюк чогось боїться. А зараз зброї в Україні масліцом політою в огороді, знаєш, ой ля-ля. Так що не буде. І самі українці вони розуміють, що Росії вигідна радикалізація. Ну, всі, хто думають, всі це знають, що Росії вигідна радикалізація, вигідна громадянська війна справжня. Ну, я думаю, що ми, як королі хаосу, українці ж це королі хаосу. да Це ті, хто в хаосі як е, риба в воді. Ну, я, наприклад, так себе відчуваю. Е, е, тобто, я просто... дуже надіюсь, що нічого такого не буде. Тому що оцю пульсацію вулиці, ну це відчувається. Ну, Я вже багато кажу, вибачте, там ну, не буде, може, не значить, буде прогнози, ніякого майдану. Прогнози, я думаю, теж такі. що Скільки раз так думав, слухаючи вас, слухаючи той ролик і аналізуючи. Думаю, нічого такого в ближайший час нічого не буде. Потихеньку, потихеньку буде ситуація. Як тяглася, так і тягчеться. Прийдуть вони ті слуги народу, і вони будуть поки робити те, що хочуть українці. Нікуди не подіються. То не Лукашенський так, так, так, так, е, так. варіант, тому що як би не було. Зараз правильно Воля сказав, що всі ті чинуші ваші, всі ті, хто е, має десь там схованки разно, вони вельми бояться народу. Мало ли що може бути, бо на вилки 5 секунд подимуть, кішки повитягають з їх. І воно буде потихенечку, потихенечку та ситуація вот так іти, іти. Вот. Тільки що з чесом, мені кажеться, дійсно, ті всі е, вот, е, проросійські політики тихенько будуть туди пролазити вам. І може за того, да, європейський напрямок він буде якби е, саме заморажуватися. Не вельми там хто буде, тому що Європа зараз Європа, вона теж дивиться. Дивіться, що з Європою там робиться. Вона в ОБСЄ Росію прийняла. Вона зараз каже, забула про Україну. Мол, Україна Ні, ні, вроді Толя, ні. стабілізувалася зараз ситуація. От. Анатолий, Я вот тут вам возражу, никто из э, стран Европы никогда не будет более проукраинским, чем сама Украина. То есть, Ну, понятно. если украинский народ выбрал такой курс, они не будут э, мешать этому. Несмотря ну, не даже... дуже мішать. Україна, то есть Європа взагалі не вмішується зараз ніяко в ситуацію. Вмішується, так, вмішується, Анатолій, ти не правий, вмішується дуже активно. Сьогодні е, нов, новообраний європейський парламент дуже великою кількістю голосів, 425 і 700, щось таке. Вони прийняли проукраїнську резолюцію і вони надали напрямок для нових керівних різних комісій європейських напрямок, як треба діяти, і це напрямок проукраїнський. Ні, Європа, Ні. отой цирк в Парезе закінчився. То він проукраїнський кажу, ну і він більш нейтральний якийсь. Понімаєте? Ні, ні, ні. Європа Вони не хоче, кажуть про зміцнення санкцій, щоб не було ніяких. Радикальних движень вас, щоб не було ніякої війни, щоб не була гаряча точка України. Вона то я хоче. Для ну, того да, вона Е, по-моєму, для того вона і з починає потихенечку. Ну, ясно, що вона корумпована, ясно, що там свої інтереси мають російці, і вони не кепського грошу відстягують тим європейцям. За того така проросійська стала Германія, німці, Німеччина про про це. Єдине, не підтримує дуже сильно тої проєвропейські, навіть, по-моєму, то Америка. Ну і Америка замерла зараз в своїх діях теж. Тихенько слухай, всі на. А всі чекають виборів. А що всі що їм так, зараз? Всі чекають все, всі всі так подвішено. нас е, стрімко е, е, розвивається. Вибори, вони ж ясно, чим вони закончаться. Вони, по-моєму, прогнозуємо вельми добре ваші вибори. Зрозуміло, знаєте, що ще я думаю, ну позитив з цих виборів, всього всього. У нас е, дуже крепко оновиться Верховна Рада, так? І дуже крепко омолодиться Верховна Рада. Е, от е, на цю слугу народу голос і омолодження ЄС, і в той самій батьківщини. там багато ну, є трошки молодих. У нас будуть багато молодих людей, як молодих, не ну, не, не старших. І навіть якщо їх е, хтось буде там е, використовувати там чи ламати через коліно, їм це ну, важче вда, вдасться, мені здається, за те, що вони молоді, типу проєвропейські. Ну потім може гроші вступлять. Тоді вже стане питання. Ну вулиця і мол, молодість може трошки це теж пригальмувати, на мою думку. Добре, ще таке питання. Перейдемося на білоруську сторону. Ну, кот Зарака добре е, відає всю ситуацію. Зараз, секундочку, кот. Почекайте, Відає Анатолій з Білорусі. Ось я зараз хочу зачитати один коментар, такий до, Вас- до Василя питання і до Нестора Волі. А, ось пише чоловік. В Польше ваши заробітчане тут сходки организуют в поддержку шария. Быдлу рано без виз дали, пора забирать. Что скажете на гэта? Ну, бидлу рано без віз далі. Я так і скажу. Що з гэтым рабіць? Та ну, нічого не зробить. Чарій непрохідний, і в його як використаний презерватив покористували там Зеленський, він туди-сюди, він взагалі. Це голоси відібрані у Зеленського. А цікаво, Мені, що Шарій прихильник... поліз у політику. Ну, ну поліз там. Ну, Бачиш, я теж, от бачиш, в мене висить реклама. Гость. <laughs> Гість Їсть. Да, і з'їзду. Е, Шарій, ну, м, немає з- такого значення, що робить Шарій. Це партія непрохідна і це голоси Зеленського. От, от. А Нестор, Нема можа яго вось слава Зеленскага яму не дае пакоя, Таму што ён Слухайте, таксама я- ён я- блогер, ён папулярны. І вось ён думае, Друзі, можа, от- дзе артыст улез і ён так же сама. Друзі, ви робите одну дуже важливу помилку. Ви наділяєте і Шарія, і Зеленського суб'єктністю. Це не є суб'єкти політики. Не Шарій, не Зеленський, це не суб'єкти, це об'єкт. Добрий вечір. Добрий Шалом. Шалом. Шалом. Сейчас, секундочку. Я на секунду вийду, потім знову зайду. Можна мікрофон виключити, Марк ви наділяєте і Зеленського, і Шарія, і багатьох інших, і того ж Вакарчука суб'єктністю. Це не є суб'єкти політичного впливу в Україні. Це ні, ні, ні, їх... Я не роблю з його суб'єкта. Я ж у початку казав, що я бачу Зеленського як ось маску таку Коломойського і а, ну, того. Да, да, вибач, вибач, вибач. Ну, шарій це об'єкт впливу, якийсь, звісно, котрий там трошки хоче своїх піньонзів десь заробити. Ну, його взагалі не треба на нього витрачати час обговорення. Що йому морду не набили сильно в Україні, ні? Та ніхто на гівно не звертає уваги, там ну бігають. Але ж смердить він сильно. Ну, ну, я я, я вам скажу так, знаєте, що ж це вся тема? Пам'ятаєте, я говорив, що 2014 рік був, е, коли е, запрошували в списки е, добробатів, командирів добровольчих батальйонів. Цей, Ця виборча кампанія вона вже більше в сторону волонтерського блогерського руху. І мені здається, Шарій побачив, що Андрій Полтава, наприклад, ну, умовно кажучи, за своєю аудиторією там під 200 тисяч. Е, ну, умовний це електорат е, партії там ЄС і самого Я думаю, що тут теж певна політтехнологія використати цей ресурс підписників можливого блогера. Тому що як не як ну, на нього дивляться, і тому можливо такий був експеримент. А плюс ще фінансування все там зрозуміло. Ні, це експеримент по, по потопленню Порошенко. От єдиний експеримент затопити Порошенко. Василь, а що до смішка, до Ігоря Смішко? Ось тут питає чоловік, чи пройде він у раду? Дивіться, по, посмі... Дивіться, е, кожна оця ну, невеличка партія чи об'єднання, вона А заточена на лідера, Б е, заточена на певну аудиторію. Е, наприклад, е, електорат Смішка він чітко пересікається там з електоратом Гриценка того самого. І е, такі, ну, типу, наш наш, наш чоловік, наш комбат, отакий. Здравствуйте снова, извините. І знову добрий вечір. Добре, І, добрий вечір. Тому це боротьба на цьому електоральному полі, на, на полі Гриценка. І плюс, е, умовно кажучи, гарний піар там навіть через того самого Гордона. Тому це е, розкладено на ці ніші. Тут молодь, тут е, проросійський, тут схід, тут захід. Щось одні націоналісти щось не можуть зараз так е, і об'єдналися, і, умовно кажучи, як ти Нестор сказав, ну вони вони знову прохідні, Нестор. Вони знову не прохідні. Блін, ну тому що наш народ не дурний. Вони розуміють, що от щось там називається націоналіст, але по суті ці люди націоналістичну ідею не реалізують. Я вже багато разів казав, що е, стільки, скільки зробив Порошенко зі своєю командою для українського націєтворення, в історії України не було останніх 100 років такої людини. Порошенко, з моєї точки зору, це справжні націоналісти. Які б наші люди дурні не були, вони отакі базові речі розуміють, що мова, армія, церква. Ну і все, у націоналістів нема, і вони взагалі ліваки. Вони стоять на тому, що землю не можна продавати. Ще дивуюсь, як вони не стоять на позиції, що зброю не можна мати в Україні. Ну, Марк, добрий вечір. Шалом, шалом вам. Шалом, добрий вечір. Я майже усіх знаю, крім одного хлопця. Я Марк, Київська хунта. Меня Ведаю, зовут вас так очень само. приятно. Вас как зовут? А це білоруська хунта. Е, Алексей меня зовут. Алексей. Нет, э, белорусскую хунту я знаю, мы же лично знакомы с- были на этом самом. а це, а це як воно? Подростаюче покоління білоруської хунти. И подрастающее поколение белорусской хунты было в Киеве на встрече блогеров. Е, Ладно, це розвідка. Серый Ну, кот, совершенно. по-моему. Оно Серый же, кот, по-моему. Пуч, Да, пучкування. ось я. ну не Ну, я, подрастать. я вас прекрасно Это помню. Мы же, там- мы же с вами І знакомы. я вас так само пам'ятаю. Так, Пам'ятаю вас. видите, как там. замечательно. Марк, е, ви ще в Ізраїлі тут в чаті вас спрашують, чи вже. Так, я ще, я ще в Ізраїлі, ще кілька днів буду тут, а потім вже додому. І в Давай вже неділю ви зможете на виборчу дільницю попасти, чи не факт? Я... Э, шансов очень мало. Я прилетаю после шести, пока я как раз 21 пока я выйду из самолета, пока доеду до дома. Если у меня будет 5 минут, я забегу, но скорее всего я буду позже. Так что, извините, мой голос пропадет. Ну тоді давайте, як то кажуть, е, як би ви діяли, е, ви являєтеся в нас е, авторитетом, можливо, хтось дослухається, по яким критеріям ви е, йшли би, голосували. Ви, мабуть, вже маєте свого лідера. Ну, якби була можливість е, мажоритарщика, в принципі, напрямок партії ви вже для себе вибрали. Які критерії у вас? Смотрите, е, я мені стидно зізнатися, але я знав, що я не буду на виборах, тому я не знаю свого мажоритарщика. Ну, я я вже місяць тут, да, трохи більше. І я знав, що я не попаду на вибори, ну, мабуть. Тому я можу тільки е, тільки е, сказати, за кого б я проголосував, якщо це було б ну, загальні, по загальному списку. Почекайте, Марк, почекайте. Ну, так. наприклад, е, самоліт приїжджає на час раніше, ви заходите, дають вам два полотенця, і вам прийдеться того мажоритарчика вибрати. Так. Е, Маркс мені зателефонує, я по Подільському району в курсі. Все буде нормально. Добре. Смотрите. Це партійний, е, відома фамілія, е, свій лавочки підписані на Подолі чи ще щось. От там би, які критерії? Ну, я, я, я мабуть, до, до, здогадуюсь, хто у нас мажоритарщиком може йти. Я цього хлопця кілька разів бачив ще кілька років тому. Він непоганий Е, хлопець, він від блоку Петра Порошенка був. Хоча не знаю. Почитати. Я, як, Якби я, якби я, якби я, то може тоді. Да, за, о, за Атошника, то точно. якщо я Атошник, я б за Атошника голосував, якщо він за блок Петра Порошенка. Або я скажу, в мене вподобайки не тільки блоку Петра Порошенка. Я би. Ем, е, Якби блок Гройсмана був прохідний, я може би за нього проголосував, бо прем'єр він був непоганий, не дивлячись на все. Він не дав скотитись, але він не прохідний, тому е, ну чи це під питанням, тому треба за блок Петра Порошенка тут навіть питати нема чого. Що там? Я не бачу, що написано. Єсть. Ага. Є партії Європейська солідарність. може ну куди нам уже в політику, мама моя? Тут уже треба думати, де там це кладовище. Я шучу. Да <laughs> ладно, да ладно. Тут ще, як ви казали, вами е, гарні жінки цікавляться, це ще не той шлях. Так саме смішне, то що і я їм теж. Аліса, не смотри, не смотри, це шутка. Зрозуміло. Отакі діла. Може, давайте ще переключимося на Білорусь трошки. Да. Мені цікаво послухати. Так. Влад. Я то хотів Давай. самого початку минут 10-15 назад. Ну, Вой, Хотів Анатолій. послухати. по, про нашого Лукашенка. Ён поїхав зараз до Путіна, ён з ним там цілується, обнімається, уже на Валаамі там е, те саме ікони э, цілує. Православний атеїст. в повної в повної невідомості для білоруського народу. Що вони там роблять, Той наш диктатор, що хоче, то і робить. Чогось Хоче домовляються. продасть, хоче не продасть, нічого не відомо. Ну, об гэтым я мало што ведаю. Вось тут написали ў чаце, што яны там з Пуцінам сустракаюцца. Я э, як бы ну, на гэта так гляджу. Я вось э, чуў такую навіну аб тым, што э, на, на, на снежань там ці на якісьці там ну, на, на зіму э, перанеслі вось гэта вызначэнне таго, калі мы там будзем вызначаць, калі мы будзем інтэгравацца. Э, То бок гэта такое пытанне, як я і казаў, што на 4-5 гадоў можа так. Што вось хто казаў, што тут во- вось уже там завтра а, Путін захопіць Беларусь, там все ну, ну слухайте, ну а вось гэта ж ні аб чым. У нас 20 гадоў вось гэтая дамоўленасць э, аб саюзнай дзяржаве. І у нас ёсць уже там і парламент саюзны, у нас ёсць там і э, хтосьці там і яго- яго кіраўнік гэтага парламента, і канстытуцыя саюзная ёсць, усё гэта ёсць. Нам казалі, што з 2001 года у нас будзе адзіная валюта. Ну, як, як-то ось так ось. Нема ніякої валюти. І у 2005 годі казали, що все ось 100% будзе валюта. Нема ніякай валюты. Ну та, таму я ўжо на гэта плюнуў і нічога э, не- ну ведаеце э, не трэба вось так на каждую навіну рэагаваць э, з- здароўе свае трэба берагчы. Калі што можна зрабіць, гэта трэба рабіць і зараз уже вось гэта і робіцца. А, а тут такое, што ну Путін сустрэлся там на валааме, ну ён э, вор- праваслаўны атэіст. Э, Якія там ён іконы будзе цалаваць, я не ведаю. Э, ік- ікону Люцифера, мабыць, там ці каго. Э, в- Вось ён крыжы валіў у курапатах не так, не так даўно. Таму ну такое такая справа ну ён грошай патрабуе у Пуціна я так э, я так думаю што яму патрэбны грошы можа ён Пуціну кажа што там давайте вось так і так а, там ці ёсць ли якія шляхі каб э, грошай атрымаць а не падпісваць дамовы аб тым што ў нас будзе там і адзіная мытня там адзіныя грошы будуць ці там адзіны суд што Лукашенко не жадае выпускаць э, бразды кіравання свае Э, каб, каб усё магчыма было э, адкаціць э, назад вось так Таму вот зараз ёсць інтэграцыя але пры жаданні можна ўсё гэтае адкінуць у любы момант А вось калі ты прымеш валюту адзіную там э, суды мытні і вось іншае то тады ўсё гэта ўжо страта суверэнітэту і ён на гэта не ідзе лукашенко не трэба думаць што ён і не пойдзе на гэта не а, народ патрэбен ўсё гэта кантраляваць але на самой справе гэта патрэбна толькі там э, невялі, невялічкай колькасці людзей э, ну хто актыўна э, згодны там штосьці рабіць гэта актывісты там э, палітызаваная частка насельніцтва там ну і вось такія людзі вось як мы А калі пода- подайсці там да простага э, працоўнага там слесаря васі і с- с- спытаць яго ці тебе там патрэбна каб суверэні- суверэнітэт быў ці там можа каб мы да рассіі ду- далучыліся і он скажа а зарплата у мяне ад гэтага пабольшыцца ці паменшыцца калі пабольшыцца то да да да давайте давайте Пуін сюды а, а калі паменшыцца не не мы, мы нам патрэбна быць суверэннымі не не, неяк по-іншаму Ну я ведаю аб чым кажу таму што вось толькі учора мы рабілі соцапросы э, на вуліцах воршы Э, там алесь круткін прыязджаў да мяне мы з ім э, хадзілі там і размаўлялі з людзьмі Вось э, пабачыце ён мне сваю візітку э, даў Э, і- ну і там шмат еще чаго вось таксама тэлеграм-канал баста на на якім выходзіць э, шмат навінаў такіх сацыяльных А, ну кому цікава тыя могуць подпісацца я там скіну э, спасылкі потым ну, вось такія справы А для мяне вось гэты тыдзень увогуле пачаўся з суда над э, маладафронтаўцамі Э, суда над Дзянісам урбановичем над рыгорам асаулом я туды і ехаў у панядзелак каб ну пабачыць гэта там падтрымаць хлопцаў ну і пабачыў падтрымаў э, пратаколы вось гэтыя падрабляюцца там яны прыдумваюць што хочуць вось там э, супрацоўнік міліцыі якога не было э, на месцы ён бачыў запіс з відэарэгістратара а а ён кажа што я сведка да я вось бачыў як там Денис сеў і э, это машы, машыну а, остановіў а на самой справе ён гэтага не бачыў ён бачыў відэазапіс таго як это адбывалася Вось а ён кажа што ён сведка ну і суддзя нічога ніякіх э, у не- у яго не, не возникла э, п- прэтэнзій да гэтага і ён кажа што ўсё э, тры- 30 базовых 30 базовых аднаму і э, рыгору там по двум артыкулам по 17,1 дробнае хуліганства і э, 23,4 гэта не падпарадкаванне э, супрацоўнікам міліцыі 10 одна 10 другая В доларах це скільки, Сірко? А, гэта а, вось э, глядзі Васіль эм, базовая велічыня гэта такая адзінка 25 рублёў беларускіх зараз ну э, дзялі на 2 і гэта будзе ў доларах То есть 10 базовых гэта 250 рублёў гэта ну 120 до 120 даляраў вось так 125 долярів, да. да, о, а, каля треба того півмісяця працювати треба на такій, да? Як Той, мінімум. що по-божески, то що мало. Да, гэта вельмі па-божаскі. Таму вось у Дзяніса Урбановича там а, амаль можа 400 базавых ужо вясіць гэтых штрафаў за апошнія там па, пару пару месяцаў. Як іх сплачваць ніхто не ведае. А 400 базово это 5000 долларов. Да, каля таго. Э, 80 базавых ён атрымаў э, некалькі вось э, некалькі дзён таму. Э, Потым вось яшчэ яшчэ 30 базавых. Э, Ён казаў потым пасля суда гэтага, што ён сядзеў там з алкаголікамі з этімі, ну, каго там затрымлівалі на ІВС, на ІЧУ, калі казаць беларускай мовай. Э, І там у іх такія былі прысуды, што там адна базавая, дзве базавых. А калі ён сказаў, што ў мяне 30 там ці 80, то яны такія пак- паглядзелі на яго, а, а што ты зрабіў там такога? Ці можа ты Лукашенко убіў там ці штось. Ну такія прысуды. Там такія пра такія не ведаюць увогуле яны. Яны там 25 рублёў атрымліваюць гэта колькі там ну э, можа 10 бутылак водкі. Э, ну і для іх гэта о, а тут такое там 30 тры- 30 базовых. Таму вось, а гэта толькі пачатак. Я паехаў на суд, а калі я вяртаўся, мы вярталіся ў тралебусе ці автобусе і там заўважылі хлопца, у якога была каларадская стужка павязана. Э, такая вось, ну, георгіевская іхная. І там я запісаў відэа, як гэту стужку зрэзалі там. І гэта нават стала такім вірусным ролікам э, дзесьці. Ну кажуць, што было э, за два за два дні каля 100 тысяч праглядаў у інтэрнэце увогуле вось гэтага што у мі у- што ў менску э, зрэзаюць расіянам каларадскія стужкі такое беларускія партызаны шпіёны нато э, і такое вось кажуць Здоровцы. так вось а потым калі я ўжо вяртаўся домой э, то э, вы- чытаў навіны аб тым што на гэтай лініі э, чыгуначнай ну дзе я па- павінен быў ехаць дадому там зышоў таварны цягнік і сем вагонаў ну таварны цягнік і сем вагонаў таму мы там яшчэ стаялі две гадзіны таму вось ве весела вельмі весела для мяне э, распачаўся гэты тыдзень ну і там э, там такое яшчэ апросы гэтыя с- соцапытанні Таму я навіны увогуле не так э, не так чытаў, э, каб ведаць вось з кім там сустракаецца пуйло там і іншыя вось гэтыя лукашэнкі. Э, Я так толькі э, ну, паверхнасна. Ну, до, ре- до речі, не тільки Лукашенко з, е, з Пуйлом зустрічається. Сьогодні в Пітері, по-моєму, да, е, Медведчук, два кума зустрічаються. Не знаю, про що вони там домовляться, але що, щось знову недобре, мені здається. Так. Ну, Давайте ще знаєте, яку, яку ви зараз сірий код е, розмовляє білоруською мовою, дуже приємно. Марк, ви відчуваєте якийсь дискомфорт? Ви ви все розумієте, що говорить цей молодий чоловік? Абсолютно все Абсолютно. до до єдиного слова. Е, навіть слово вогуля, я тому що трохи знаю польський, то і його розумію. Чудово, чудово. Воголі скажуть. Воголі. А? Ну, так даже Воголі, Воголі. русские говорят. А? Воголі та вообще. Ларсон, Вообще, а ти- да. Ларсон, а ти зустрічаєш білоруську мову на вулицях е, там, ну, в Білорусі там? Очень редко а говор, белорусский акцент какой-то, вот, ру- то есть русский язык с белорусским акцентом встречаю. Э, Я среди рабочих, э, то есть здесь белорусскую мову очень мало людей знает. У меня нет э, даже знакомого, ну нет, одна знакомая есть все-таки э, белорусскоговорящая. Я вас прекрасно понимаю. Я просто не рискую, э, при том, что нас зрители смотрят, начать размовлять. э, Вот. Так Я я, сказав, Нестор, погана білоруська, добра білору... білоруська <laughs> йде від поганої білоруської. Ларс, одна поправочка. А, вот ты сказал о том, что якобы там белорусы не знают белорусскую мову. Нет, они знают. Проблема в том, что не говорят. Это очень разные вещи. В школе изучают все. Все граждане Беларуси, все, кто учится в белорусской школе, все в обязательном порядке изучают белорусскую мову. Поэтому говорить, что никто не знает, это неправильно. Ее не используют в обычном повседневной жизни большинство. Вот Мне кажется, проблема. Э, знаково здесь, когда они из... Э, то есть э, при разговоре специально вернут белорусское слово какое-то и вроде как, о, выделился. Но я прям спрашивал у людей, как бы размовляешь, нет, и Ну так, чуть-чуть. Вельми Разумею, трохи. але не размаўляю. Ну Разумею, так, ввогуле кажуть. разумею, вельми. То разумеем, але ну не размаўляем, таму што вось усе па-руску там размаўляюць на рускай мове, а я Нет. вось там па-беларуску. Э, Ну у Менску гэта можа і менш так заўважна, але калі у такіх вось э, дробных дробных э, гарадах як э, там крупкі там ці э, я- якісь там м, іншыя такія дзе 10 там 5 тысяч чалавек жыве то Ну, там да Этим немного Мовляют. там шмат ваты і калі вось ты будешь размаўляць на беларускай мове і цябе не ведаюць ну ты там не жывеш у, у гэтым горадзе то на тебе будет ток людзей типа ё э, фашыст э, прыехаў да ці можа ты бендеравец ці можа ты гэты бнфвец там ці хтосьці іншы Э, типа у беларусі на беларускай мове размаўляюць о что ж это такое В Білорусі кепська справа на конт того. Так. Вельми Ну, кепська. і- і до, чого, до чого я вас підводив? Е, Можливо, ви вже чули, українці точно знають, що 16 е, липня іюля у нас вступив в дію перші положення закону про українську мову. Е, до чого, до чого я це веду, і зараз вам білорусам опять дам дам слово. Е, Тепер е, е, українською мовою повинні спілкуватися державні чиновники, медичні працівники в готелях, в ресторанах, тобто зобов'язані відповідати. Це не стосується побутового е, спілкування. Тобто, побутовому розмовляють як хоч хоч на на англійській, хоч на який хоч. Е, Білоруси, як ви гадаєте, от такий закон е, це Е, а, правильне е, е, ну, введення і чи вчасно зараз, цей, коли він вступив. Вибач, будь ласка, Василь, я ще ще одне ремарку. Е, Все так, як ти сказав, але є одна поправочка. Якщо, наприклад, клієнт, ви прийшли в ресторан чи там до лікаря, якщо ви просите Е, попросите, він повинен з вами привітатись українською і почати розмовляти українською. Але якщо ви попросите перейти на російську, і він знає її і згоден перейти, то закон це дозволяє. Він не повинен весь час розмовляти з вами українською, якщо ви попросили розмовляти російською. Тобто це досить толерантно. Так, Василь, у нас таксама. У нас ёсць э, увогуле добры закон а, аб тым, што две дзяржаўныя мовы руская і беларуская. Э, І як кажуць там 50 на 50 адсоткаў так павінна быць, але так не ёсць. Э, У нас эм, насамрэч толькі адна дзяржаўная мова руская. Але аб гэтым ну гэта замоўчваюць, аб гэтым не кажуць. Э, Ну так э, на паперы дзве мовы, а вось у жыцці адна. Э, І справа ў тым, што по законе, калі б ён выконваўся так, як патрэбна, то ўсё было б добра. Э, Ці ты хочаш, э, ці ты жадаеш там размаўляй рускай мовай, ці жадаеш там беларускай мовай. А, але вось э, там ёсць такі, э, такі пункт, што калі да цябе звяртаюцца на расійскай мове, ты павінен адказаць на расійскай мове. Ну, то бок на мове то, той, на якой да цябе звярталіся. Ну, з двух дзяржаўных. А калі да цябе звяртаюцца на беларускай мове да по-беларуску ці- цябе там пішуць э, якісьці ліст то ты павінен адказаць на той мове то бок калі я пайду ў краму і там буду размаўляць там з прадаўцамі з гэтымі так а, по-беларуску то і яны э, павінны мне по-беларуску адказваць ну так по закону Э, так по закону павінна быць але ўвогуле ну усе на гэтае забілі Не то, что они просто попросту не ведают белорусской мовы. так У нас 90% белорусов не могут размаўляць беларускай мовай, нават так як мы. Не, Нават яны не так то як- што не могуць яны э, саромяцца размаўляць беларускай мовай ці э, не яны саромятся, яны попросту не ведаюць беларускай мовы. не, І мо- всё. ве- Я- ведаюць я- ус- усе амаль там 90 можа адсоткаў Не, не, беларусаў яны ведаюць, але расіян. размаўляць не могуць. Не могуць, они Во, попросту не да. могуць Я- размаўляць. яны не жада не жадаюць а, не жадаюць калі ты ведаеш мову і не размаўляеш то гэта кажа аб тым што ты па якосьці э, вось э, прычыне штосьці ёсць у цябе такое што ты не жадаеш вось марк штосьці хоча казаць Е, по-перше, що хочу сказати, що е, не завжди це е, те, що вони не, не, не бажають говорити. Вони можуть розуміти, да? але не можуть казати. Не можуть казати. Той, О, що я і казав. Розуміти вони все можуть, але відповідати білоруською, вони не можуть, не вміють. Да? Так само тут, е, от в Ізраїлі на Євріті, дуже багато наших починаєш розуміти цей євріт. Я я майже все розумію. А сказати мені важко. Да? Я трохи можу, але досить важко мені це. Хоч багато розумію. Так і у вас. Якщо нема практики, нема е, оцього можливості можливості спілкуватися, особливо в сім'ї. Якщо в сім'ї не розмовляють, ніяка школа не допоможе. Я ще так доповню. ще. Так, е, Згоді на, на 100% з вами. Просто у нашій тут така місцевості, де ми живемо, Э, то усі усе ведаюць беларускую мову дакладна усякае слова няма ніводнага слова тому що что вывчаліся ў школі, але розмовляти з беларускай мовою ніхто не може попросту тому що для гэта трэба практыка для того для гэтага треба ж каб размаўлялі і то не проблема, то усього лише політична воля як калі б у Білорусі була політична воля нават така як у вас у Україні, то за кілька гадоў уся Білорусь би розмовляла білоруською мовою. То в тим нема справи. У нас проблема тільки за Лукашенка, тільки за президента. Потому, тому що якщо б була б як у його така ж железна рука, диктаторська, наприклад, на, на конт е, білоруської мови, ён бы зрабіў бы беларускамоўнае насельніцтва за свае гады на м, почти что на 100%. Не было б ніяких проблем. Отак. То є проблема тільки у нашому диктаторі у Лукашенка. І все. Можна ще вопрос? Запитання одне. Скажіть, будь ласка, от э, згідно закону, який у нас зараз вийшов, е, е, дивіться, якщо ви приходите нехай до лікаря да, і звертаєтесь до нього українською мовою, то він зобов'язаний вам відповідати українською. Е, я не знаю, як це стосується недержавних підприємств. От в крамниці, якщо це не державна крамниця, я думаю, що не повин... не, не, не зобов'язані відповідати. Зобов'язані, а в державних да? зобов'язані зобов'язані да, навіть. Звісно. І те, що те, що Марк, ви говорите, сфера обслуговування, готелі, ресторани, це не так, як ви кажете, на вибір вам. Ні, це е, обов'язково повинно бути е, е можливо перекладати ті фрази на російську англійську. У нас питання не в тому, що це російська чи на іншу мову. Якщо знаєш, то перекладаєш. Якщо не знаєш, не перекладаєш. Якось так, Нестор, чи чи як? Ні, не, ну ти ти можеш зразу російською. Якщо клієнт попросив тебе е, говорити російською, ти ти не повинен двічі йому повторювати. Е, один раз українською, а потім перекладати. Ні. Ти можеш з ним переходити на російську якщо клієнт попросив тебе спілкуватися російською мовою, ти не зобов'язаний. Не зобов'язаний. Якщо хочеш, можеш. Так. Але кожен в будь-якому закладі е, спілкується державною мовою. Розумію. Якщо- а якщо приватний заклад? Будь-який заклад, яка різниця? Це державна мова, це Україна. Тут українська і так, мова мене, іншої нема. Хочу спитати. В мене є, наприклад, кіоск. Наприклад, на ринку відкрив. Да? Я не знаю українською, я я взагалі з Азербайджану. Да? Трохи знаю російську і азербайджанську. Я що повинен з кожним клієнтом говорити українською? Це мій власний кіоск. В якій країні цей кіоск? В Україні. Так, да, ти повинен спілкуватися українською. Не думаю. Ну, можеш думати, я не думати, я але читав, закон, я читав закон, там не є зобов'язання державним службовцям. Так, Марк, ти не в курсі. Ну, не в курсі. То, я прочитаю ще раз. Почитай, будь ласка, тільки в своєму в своїй сім'ї, в побуті, побутовому і в релігійних установах. Угу. Тобто навіть на, на ринку я не можу розмовляти. Е, не українською мовою? Можеш, звісно. Ні, з клієнтом. До мене підходить хтось купувати, е, скажімо там, арахіс. Клієнт має право поскаржитися, і ти можеш отримати адміністративний штраф за те, що ти не можеш його обслужити з достатнім рівнем якості. Просто я знаю, що багато багато на ринках взагалі там узбеки торгують, торгують е, ізюмом там чи курагою. Їм що робити? Держава ну, держава всі надає безкоштовні курси Так. Е, тим, хто бажає отримати українське громадянство, і тим, хто бажає вивчити мову. Безкоштовні курси. Я там Тобто, прошу, це- усі узбеки чудово вчать ту мову тієї країни, в котрій вони знаходяться. І Розумію. китайці чудово вчать ту мову там. Все нормально. Добре, скільки часу виділено на те, щоб е, через скільки часу почнуть штрафувати? Там дуже народ. довгий перехідний період, я дати і, не і штрафувати будуть тільки чиновників. Не, не так, ну. штрафувати чиновників. О. Я дуже я дуже період, безпокоюся я тих, не на, за тих узбеків і азербайджанців, що у нас на ринках. Так, Що ж ми будемо робити без кураги і фіста? Слухайте, узбеки, азербайджанці ще якось вони союзно. А що от китайці будуть робити на цьому? Китайцям без проблем вивчити українську мову, якщо буде попит. Без проблем. Ніяких проблем. А якщо ви чомусь будете переходити в спілкуванні з китайцями на китайську мову, звісно, вони її не будуть вчити українську. Е, ще до білорусів запитання. Е, Скажіть, будь ласка, у, як, е, у вас як? От у вас цей закон про дві мови, обидві державні, да? прийшли ви до лікаря і починаєте з ним розмовляти білоруською. Що буде? Нічого, і он, е, я лічу, що буде русської мови відказувати. Е, не так, не так, е, ну, як би тут сказати, що... Ну, він, він, він дасть термометр поміряти температуру, чи людина не гарячка. Він буде розуміти, Марк, што вы кажаце але сам ён э, не перайдзе на беларускую мову э, Магчыма калі вы яго не это не попросіце Ну калі вось А, я є, буду а сказаць, що попросите? а, то м- можа можа і так А але якщо він, а він зобов'язаний знати? ён з- да калі вы яму кажаце на беларускай мове ён э, ну патрэбна каб ён адказваў на гэтай же мове але гэты закон ён не выконваецца ну то бок ён э, адкажа что там ну я не вельмі добра ведаю там такое давайте на рускай мове і, і г- на гэта Ой, ніхто так. не будзе звяртаць Екс- увагу Так, дивіться. Тобто е, Лукашенку досить просто сказати, ну просто е, підкреслити, що якщо клієнт е, бажає розмовляти білоруською мовою, то той хто- чиновник або лікар повинен перейти на білоруську. І тоді всі чиновники будуть зобов'язані вивчити гарно білоруську. Бо будуть приходити е, ви, ви і спеціально розмовляти з ними білоруською. І таких, як ви, думаю, немало. Щоб таким чином заставити. Але якщо це не працює, то заставляє, не заставляє, нічого не буде. Так, Маш, тут два момента. Перше. Путін не за тое Лукашэнку грошы дае, каб ён беларускую мову а, здесь э, насаджаў. А Мгм. другое, гэта тое, што ну не шмат людзей звяртаецца на беларускай мове па-беларуску да чыноўнікаў. Ну шмат хто прывык па-руску казаць. Ну м- і нават і я размаўляю ў жыцці на расійскай мове. А Я, заўсёды амаль. розумію. я, І роз- все. я кажу не про це. Я кажу про те, якщо суспільство вирішить відроджувати, не навіть не так. відроджувати білоруську мову, то є такий шлях заставляти. Тобто активна частина суспільства може заставити чиновників переходити на білоруську. Я розумію, що цього ніхто зараз не робить, бо нема, нема такого поштовху. А як буде поштовх? то не так вже важко це зробити. То я кажу, то була б політична навіть так, воля. Про це Лукаша. я кажу. А все. Так, була політична так. воля, наприклад, у своїм першим яким сроку, там 4 годи, 5 годів, коли б він стояв у влади, і він би за ті 4-5 годів зробив би Білорусь білоруськомовною. А, То не Анатоль, проблема. тут я вам скажу вось што Лукашенко зараз э, увогуле адыходзіць ад таго чтоб э, насаджаць э, там беларускую мову э, ад, адміністратыўнымі рэсурсамі ну то бок э, раней ён рабіў так что там больш гадзін беларускай мовы ў школах там такое але гэта не працуе калі у людзей няма вось матывацыі такой каб вывучаць яе каб размаўляць э, калі увесь контент фільмы серыялы э, то там што і гульні камп'ютарныя там усё гэта робіцца на расійскай мове э, там соцсеткі і іншыя то у людзей няма вось такой патрэбы да беларускай мовы Понимаю. Неправда, не. То не проблема. Є зараз перекладчики і у, у Гуглі, де Не, так хочеш ёб було- перакладчыкі але адразу няма так а, само у людзей глядзі, жадання як да гэтага Анатоль украінцы- разумееце што гэта У робіцца українці не є не адним зараз ресурсом Усі комп'ютери на українській мові, і все. То же саме зробили ви. Є білоруська мова на комп'ютері. Вибираєш себе мову якою, хочеш білоруською. І не треба Так навіть вось, а розуміти- тым я і кажу Анатоль што ўсё гэта ёсць м, там раскладка на клавіатуре але гэта ну ні- ні, нікому ж ну не, не нікому а Не, я мало не хто кому згоден з патрэбна. тобою в этом на 100%. Гэта палітычная воля краіны. От зах- захотіла б Гэта, країна, Анатоль, допустим, а, змовляти гэта воля русською. кожнага- Розмовляла так, як кожнага літовці. грамадзяніна хто Ну, всё. жадае той размаўляе по-беларуску і размаўляў заўсёды Я разумею, але глядзі, так само літоўцы. Яны зараз літоўцы размаўляюць на літоўскай мове. Калісьці яны на- на палову размаўлялі беларускай на палову, а зараз на 95% літоўцы размаўляюць на сваёй літоўскай мове. І ўсё. І зараз моладзь літоўская моладзь не ведае ввогуле не ведае беларускай э, то есть расійскай мове. Таксама як і грузіны, маладыя грузіны, яны не ведаюць, я выходжу на чат рулетку і яны просто глядзяць на мяне як баран на новыя вароты. Вось. І то толькі прайшло якіх 10 гадоў. Маладое пакаленне не ведае расійскай мовы, толькі старыя, то не праблема. Адно пакаленне і на 100% не ведаць беларускую мову, гэта справа э, прасцейшая. То ўсё палітычная воля панства. А такіх як талерантных беларусаў ну часткова Просто- так часткова так і просто палітычная яны воля просто а, у, у тым ліку Ж- жорстка для того, щоб е, була своя білоруська маленькі навіть країни, що там тої Литви? Два з половиною три мільйони людей, вони е, от, по, е, почти що на 90-100% розмовляють. І нові, нові діти їх, які будуть народжені в Литві, вони не, в- ніяк не ведають. у іх ні- Анатоль ні- гэта ні- заўсёды іностранная было мова, і якая раней не таксама пріоритетна. Яны будуть ведаць толькі е, ангельскую мову. У них у іх першая е, ангельская мова. Так само може бути і в Україні з часом. Як е, Україна за- почне розмовляти, і діти розмовляти і у школах, і туди, то буде так само е, іностранна мова. І українці будуть розмовляти українською. Они, яны зараз і не, не будуть вивчати в школі, і все. Я не на орфографії, там нічого не відати будуть. Як, як, э, то, то не проблема, кажу, то не проблема забити іностранну мову. Не будуть вивчати і все. То ніякої проблеми немає, тільки політична воля е, та э, сама. Дорогі дорогі наші сябри, з 16 липня вступив е, цей закон це вже е, завершальний етап такої українізації. До цього часу у нас вже було дублювання фільмів українською мовою, не знаю скільки, ну років 5, 7, 10, мабуть. І дублювання фільмів у нас в кінотеатрах український дубляж е, більше мав переглядів, чим, е, наприклад, російський дубляж. Далі, якщо, якщо не можна було дублювати звуком, то йшли обов'язково субтитри. Далі доля україномовного е, віщання на радіостанціях росла 30, 50, 70 і так далі. і так далі. Тому це вже такі, е, умовно кажучи, вже більш жорсткі. Я думаю, що це зв'язано дійсно з закінченням каденції цієї Верховної Ради і політичної волі цих чиновників. Ну в нас не вступило це 16-го отак. Ні, у нас йшов процес, і він до цього призвів. І А ще я ще- буде, я і ще ще запитаю, має так. ча- час про це. Є ще питання, а Зеленський не відмінить той закон? О, це червона лінія, А може відмінити? Так, що Это ж- не его як- компетенция. по-перше. Это он должен представить в Верховную Раду. Верховная Рада должна отменить. Но они ж не самоубийцы. хто його зведає, що у вас ще в Верховній Раді буде, якщо там пролезуть э, на 50, а то і більше відсотків рускомовних там реваншистскими ну і що? Ну, узорами. Як пролезуть, так і залезуть. Ну дай Боже. <laughs> У нас у Білорусі зараз, поки э, керує Лукашенко, ніякого погляду нема, нічого навіть не світить. І то э, ти ватні настрої такі, я ще не більш подограються. Так само я зараз гляжу новості з того Ён ідзе на е, співпрацю з Росією ну просто гігантськими кроками Лукашенка. Ён навіть не, пі- не питається білоруського народу. Розумієте, що він робить? Ён, ён здає, здає Білорусь повністю. Хоч і е, кот каже, що він не здає Білорусь, він здає, здає. Не, я кажу, што ён здае яе зараз не больш, чым э, там 20 гадоў таму. Калі ён А, не падпісваў э, саюзную вось гэтую канстытуцыю там ці іншае. Вось гэтае ўсё э, супраць э, мовы беларускай, там закрыццё школ беларускамоўных і іншае. Гэта ж усё тады пачалося. Зараз я, не разумею, бачу а таго, каб зараз- зараз... было штосьці больш а, чаго зараз нават мовай больш становіцца. Э, ну гэта такой тактычны тактычны ход. Я- Э, Але больш- ж без аглядкі, без аглядкі на Украіну ён глядзіць. Ён бачыць, што э, Расія пад санкцыямі, што там эканоміка валіцца. Няўжо ён такі дурань, На- навошта ён лезе ў той Расію? Ён ведае, што там э, э, ну два пуці, добренько кажы, бо я хацеў бы теж кое-што сказаць. той кон. Я буквально два слова. Розумієте, друзі, в чому єдина різниця? Е, Звісно, українців можна також, як і усіх інші народи, на невеличкому вогнищі потихенечку зварити. Можна, можна забути про українізацію. Це століттями пробували робити, і по останнім виборам ми бачимо, що малорос це головний в країні. Да? Але друзі, нема часу, нема часу не у Коломойського об'єкта, да, котрий впливає на Зеленського, нема часу ні у Путіна, і тому мій прогноз такий, що після цих виборів будуть пробувати щось зробити інтенсивно, причому у різних місцях, і будуть е, розраховувати на те, що енергії активістів не буде достатньо, щоб бігати туди, бігати сюди, бігати сюди. І от нема у них часу, щоб це зробити е, повільно. От що я хотів сказати. Ну, наконт яшчэ беларускіх тых адносінаў з Росія я кажу та інтэграцыя яна будзе будзе і будзе але э, лукашенко недальнавідны буду казати своє. У Лукашенка ніяк не дальновідний. Він то я все робить. Для чого він то робить? Нормальні люди, які думають, що Білорусі, вони навіть голову не беруть, що з їм зробиться з тим Лукашенком. Чи він маразму яким страдає, чи він не, не розуміє, що його проклянуть навіть білоруси. Ну так, половина ватнику в нас зараз є, половина. Хоч е, каже. Е, код, що навіть менше половина, тому що мол, молодь... Отсотков Ні, 10 У нас так само ватна молодь. Що яка я в, в Мінську, ладно, не вельми там вона ватна, вже така розумна. Ну де-небудь там в маленьких городках, в селах, вона попросту ватна страшно. Вона нічого не розуміє, їй пофіг совершенно, вона навіть не думає нічого. Ти що розумніше? Люди, я за коло Бреса так само, вони втикають в Білорусь. Ну вони такі самі ватники. Вони просто гроші хочуть шукати, зайти. Ну вони відносяться до Росії, то що дивляться по телевізору, вони ніколи не заходять ні на посиденьки, не заходять в Ютуб, вони не дивляться, не інтересуються нічим. І все. В їх поки на уму то, що вони дивляться, батьки там вони не говорять про політику ніякою, вони далекі, так само, як і в Україні, кстати. Далекі на стику від реальності, наша молодь зараз. Я думав, вона трошки розумніша, але ні. В, в Мінську, да, там якийсь центр у вас є такий в Мінську. Така прогресивна, більш-менш молодь, яка дійсно пробілоруська, якась така патріотична. Вона дещо може зробити. Може зробити, вона нічого не зробить. Вона нічого не зробить, тому що зараз лозунги найголовніше, а нема то що робити, треба звалювати хочі куди-небудь на захід. Є можливість. І зараз я бачу, що влада зробила. Поки е, вони молоді е, і до армії не підуть, їх не не відпустять за границю, не дають попросту візи ніякі. Але там воно заморозилось отношення Лукашенка чи не заморозилось, холіра знає. На всякому случаю вже такі слухи і базари пішли, що молоді люди, яким треба ще в армію йти, їх просто не відпустять з візою. А вони в нього мають, ага, школу кончив, візу взяв, папочка є, копійка є, яке небудь поїхав вчитися в Польщу. Бо ще де куди вчитися. Вони вчитися їдуть, але їх не випустять, поки не служить армія. Представляєте, що роблять зараз в Білорусі? Тому що молодь розвигається, молодь наша. Молодь наша з Білорусі, за того все робиться. І то рейтинги Лукашенка все ведаюць вельмі падають. Просто валяться, валяться, валяться. Його не выберуць е, президентом уже зараз кажуць новым сроку ну просто не выберуць пока ён не намалює сабе і там ярмошына не намалює то що треба. канешне нават я почне малювати, наш народ будзе маўчаць що хочеш, зараз їм ем, зробіць толькі тільки вийде на якусь площу, їм надають по ребрах, надають палками, і знову загонять у стойла называецца А то що там якісь там зробились, трошки такі, як у верасці у нас тут насчет акумулятарна завода там є ще якісь там подвіжачки Ну то нічого, то то як трошки вожжасць припустили і все. А коли знову почнуться ті передвиборча кампанія з Лукашенком, затягнуть так, що мама не гору, як то кажуть. Так що я не згоден е, з тими, е, з тими ну, ось, як то кажуть, що. Ну, далі не буду казати, розумієте, бо у нас новий чоловік з'явився. Ларсен хотів сказати, а потім Славкові дамо слово. Славко, привіт. Вітаю вас. Звідки извиняюсь, а мне вот отойти пора. А, ну все, давай, Алексей, спасибо тебе за компанію. Всього доброго. Дякуємо, дякуємо, Ларс. Всього доброго. Так. Каштан ТВ, Славко на рыбалке, как завжди. Не отходя от каси, виріш. О, Тут процес іде. Вже риби налапав, уха вариться, так? Суми, ну, суми є. Суми є. Суми? А ну. де то де то є таке місце, що вас суми водяться? Ага. Рибні ну, міста ніколи не, не розказуєте. Не здають рибні міста. <laughs> Е, ти слідкував, слухав, про що ми говорили, Славко? Та ні, я тільки я, я бачу, що там хтось е, під'єднався, ну я під'єднався теж. Ну ти в прямому ефірі, так, щоб ти розумів. Бачу, я бачу, що. Е, ти на українській мові в побуті спілкуєшся чи ні? Інколи так, а інколи ні. А от е, <clears throat> так, з е. законом про мову ти е, будеш якось більше старатися розмовляти українською мовою, чи це на тебе не вплине? Ну, я тобі скажу так, що я стараюся, ну, наприклад, зараз от, е, там в відео, та, наприклад, чи там в побуті розмовляти виключно українською мовою. Це, <clears throat> ну я скажу так, що це важко перейти виключно на українську мову, ну але це можливо. Ну тут скажи, тут же ж тебе ж ніхто не заставляє, це якийсь певний азарт, певна сам собі хочеш це зробити. По-перше, я тобі скажу так: це для мене азарт. Я я, я тобі скажу так, що я викладав е, ну, в університеті е, ну, раніше там російську мову, а потім, коли там ну, всі перейшли там на українську мову, то я теж е, Переклав всю свою програму на українську мову. Я викладав українською мовою. І це, ну я тобі скажу так, дуже добре, дуже гарно. А я це ще, я... чуєш? А це правда, що кажуть, що вся технічна документація на російській мові, там е, проблеми ні, з цим? Ніфіга, ніфіга, ніфіга. Нема такого. Е, вся вся документація, ну е, розумієш, от, наприклад, я вам скажу так. <clears throat> Вся документація, вся е, ну, вся програма. Ну, програми я маю на увазі для викладання, програми для е, студентів. Вона е, робиться виключно е, самими викладачами. Тобто, я, наприклад, так, я захотів прийти на українську мову. Я переклав свій там повністю весь весь свій там е, е, предмет, е, чи чи як то кажуть, там лекції, там практику, все повністю перевів на українську мову. Я викладав українську мову, будь ласка. Є викладачі, які там ну, не захотіли там чи там ну там. Трохи там приклали, трохи не приклали, трохи російською, трохи українською. Лекція читає, наприклад, російською мовою, там практику проводять українською мовою, там є такі викладачі. Е, ну зараз я не знаю. Я от вже там скільки два роки не працюю е, в університеті. Ну от е, в 17-му році так от було. Так. Опа. А бачите, баснова, до речі, готується. Зараз. Ми за, ми запах чуємо навіть, не то що бачимо. <laughs> От. Тому я вам кажу, що треба переходити на українську мову. Чому? Тому що е, молодь, до речі, я вам скажу так, молодь е, цього потребує. Так, друзі, я е, е, мені потрібно з вами попрощатись. До побачення. Тут ще багато справ. Е, заходьте на посиденьки по четвергам. Ми тут е, такі от Добре, до побачення. всім. хлопським розумом обговорюємо важливі теми. До побачення, Марк. До побачення. Так вот, а по поводу э, виборів, що э, скажеш? Не знаю, що навіть сказати. Э, Мені важко це <laughs> казати. Я скажу. Ти, ви, слово мажоритарщика знаєш там по твоєму місці реєстрації чи ні? Сусід, сусід, друже, сусід. <laughs> До речі, ви зараз депутат е, Київради. Які в нього шанси? Є в нього ж великі шанси? Є є шанс. Ну, шансів ну, я я б не сказав, що багато, ну, але є. А якісь такі топові там є кандидати в твоєму? Ну, у нас є Андрієвський такий кандидат, він вже. Солом'янка. Ро... Да, да, да, да, да, да, 20 років вже питається прийти до ради, але. Пока Київрада, по-моєму, тільки він да, попадає в Київраду. Ну, а, так... в мене, а в мене знаєте, хто топ? топ? Yeah, Віктор Чумак. Віктор Чумак. Чумак. Е, Дніпровський район. Да, е, в минулому році був Лесик Довгий і Віктор. Ну, році, в минулому виборчій кампанії був Лесик Довгий і Чумак. Там була така запекла боротьба, що я там ходив теж по ночам відстоював від цих тітушок е, голос, як то кажуть. Ладно, а з партією Славко вже визначився? Ну, блін що не в курсі. У комуністів немає, звиняє. За, за яку я партію голосив, що не в курсі, що <laughs> я не розумію. Ну я ж. Ну, визначив. Я, я, я, я, я так скажу, визначив. Ну, добре тоді. Ну все, ти там дивив, та як лює, он поплавок, дивися акуратно. В мене тут е, басма готується, треба працювати. Ну, все Ну, риба Риба Добре, є. Ковко, дя- дякуємо за включення. Ми будемо вже завершувати полегенько, так що. Так. А, Василь, Так, Василь, Василь. А якого будуть вибори ГТ? Ну, у Раду. Цю неділю, в цю неділю, 21 липня. В Раду. Ну. А, А, в Раду? Раду чи, в- чи, чи в, в, в Київську Раду ти маєш на увазі? І Раду теж. Місцеві, чи, місцеві вибори через рік, по-моєму, в 20-му, а Верховну Раду, Верховний Верховну. Совет. От цю неділю. Так, так, так. Верховну Раду зараз, а потім будуть Що місцеві. вибори. Що що? Вже хутка. Хутка, хутка. Так. Тож е, Нестор казав, неповних 50 днів длилася виборча кампанія. Це дострокові вибори. Зеленський розігнав парламент, пам'ятаєш під час інаугурації? Так, хлопці, е, вам дякую. Давай, дякую. Це, це був наш е, спеціальний кореспондент на Дисні, скоріш за все. Славко Каштан ТВ. Потім, потім, потім побачите. Ага, Мене- буде, буде звіт. Так що там десь є е, Лелека ходив біля нього, а це буде Юшка, нова серія. Славко, ну, Каштан ТВ, хто не підписався, там підписався. Там ціла серія, там ціла серія Все, лелеки. все, все, все, давай, бо в мене вже слюна тече, давай, відключайся. Показ. Да, дуже хутко, Сирико, дуже хутко. І тому, е, тому, якби розумієш, якби е, ця була виборча кампанія планова, тому ми б зараз про цифри 44, 45, 48% тої самої партії Слуги народу не могли ну, не говорили би, розумієш. А так а так зараз є ще там один такий ідейний вдохновитель, Він хоче ще зробити дострокові вибори місцеві, щоб е, взагалі повністю е, владу ну, узурпувати. Я не знаю, вдасться їм Нестор чи ні місцеві ще змістити. Та слухай, я реально кажу, що я знаходжусь в стані, що українському народу і українству хрен чого зробиш, тому що так, зараз українство зовсім не таке, котре було 100 років тому. Зовсім не таке. 100 років тому боротьба була на Заході, там Львів, там трошки до Києва. Там. А сьогодні українство бореться в Харківщині. І так, так, Настя, і технології, нічого. чуєш, і технології зовсім інші. Технології. Да, да, все інтернет. дуже швидко, все да. моментально, швидко, нічого нічого не зробиш. Хто повинен померти, той помре. Знаєш, <laughs> як то кажуть, я може повинен померти, то помру. Але українство буде жити. Це вже я тобі навіть так скажу. Всі, хоч хто, хоча б раз ходив на вибори, помруть. Да. Да. Ну, я що, я, я, я думаю, що то не має значення. Особливого е, воно щось може затормозить, а може навпаки. Розумієте, друзі, якщо б не було зараз Зеленського, дякуючи Господи, він та український народ нам послали таке випробування, щоб ми перевірили свої якості. Його треба було придумати. Да, да, Його треба було придумати. Його треба повинно треба було придумати. Якщо б не він, ми б не пройшли, не почався би такий активний процес. Знову воно б варилось. Воно б варилось, може би, в ілюзії ну, мудрого українського народу. Там євро... ми члени Європи і всяка така фігня там. Але бачите. Господь та та судьба та історичний процес послали нам Зеленського, послали нам іспит популізму, і але я щиро вірю, що український народ цей іспит пройде. Ще я хочу, можна скажу? Да, Нагану, я вже сьогодні в роликах доїхав, тобто виїхав з Дніпра на Херсон. Тобто на Запоріжжя, що я кажу, на, на Запоріжжі. Ось я зробив половину роліка в своїх подоріжжях Зарака. Представляєте, що тільки половина, що тільки до половини дійшов дороги. І далі продовжую. Так що хто там дивиться, теж запрошую дивитися моє подорожжя по Україні. Це вже половина путі, чи ще є матеріалу наскільки? Ще? Ні, ще половини нема. Оскільки вже роблю, але ну, що половини нема. Я ж казав, десь в общій сложності вийде коло 100 роликів, тому що я менше не можу обійтися. Представляєте, яке кількість треба всього то обійти. Що мені сталося? Я вже кажу до Запоріжжя. Сьогодні я вже виложу ролик, що я виїхав з Дніпра до Запоріжжя. Завтра вже Запоріжжя буде там далі, потім дороги до Тобто, коли доїхали ви в Київ, у нас вже буде сніг, коли будуть викладати, правильно я розумію? <laughs> Може бути, так. Да. Вже білі мухи можуть летати. Ну а що зробиш? Нічого не зробиш. Я вчора і так сидів, повдні було часу в мене повно, щоб ти як же там. То купа роботи, не думайте. Треба все кидати. Не то, що повдні, повночі, точніше. Треба робити, то і все поночі. Очі бували, злипаються, тому що днем треба робити. Або. Андрій Іванович, я, я Нестору хочу спитати, ти завтра будеш в третій годині в парку Шевченка чи ні? Я ще не знаю. Скоріше за все, буду. Ну там же будуть і видатні українські блогери, вони можуть теж стріми вести. так що. Ну ти ж наш спецкор, слухай. Вони то таке, вони то на роботі. Ну так, да, скоріше за все, я буду в парку Шевченко. Це 80%. В мене там є по, по роботі декілька декотрі питання. Якщо вспію, то буду в третій годині вечора. І ввечері, завтра ввечері, в п'ятницю я також планую е, чисто культурний стрімчик. Цікавий буде. Е, ти е, щось анонсував, казав, що є. Васильєва. Да, да, от Я веду я я за, жалко Ларсон пішов, хотів спитати. Він так росіянин, я так зрозумів, да, той хлопець? Росіянин. Ну, Переїхав в Білорусь, да, жити? Да, хотів да. спитати за оцю Єлену Васильєву. Е, Моя особиста думка, що це було не просто так, і це було не по її потребі. Акція це ФСБшники починають в нашу сторону коперсати, тому що. Е, опозиція. Ми зараз будемо в опозиції. Це надіюсь, усі розуміють. Е, опозицію найкращий спосіб е, очолити. Так що Васильєва була як ФСБшна. Я взагалі її вважаю ФСБшним агентом. І веду розслідування. Ви ж ми там в своєму чатику отримали загрози, да, там не будемо їх поки що озвучувати, ті загрози, котрими не дуже суттєві, не дуже важливі. Але ці загрози підштовхнули мене на те, щоб ну, піти на зустріч цим загрозам. І надіюся, що в мене буде цікаве інтерв'ю такого ж рівня інтерв'ю, як було у мене з військовим. От нещодавно там е, такого ж рівня інтерв'ю з таким же цікавим співбесідником, котрий знає Васильєву. Я надіюсь, що в мене буде скайп-інтерв'ю. Я веду розслідування і до чогось я дорозслідую. Якусь свою думку стосовно Васильєвої викладу. Але. Е, рекомендую відмовлятися нам усім від телеграму. Рекомендую більше фільтрувати тих, кого ми до себе допускаємо, тому що агенти зараз попруть. попруть. Ну, так, оце... Ну, це ми бачимо, Нестор, це ми бачимо по майже щоденному блокуванню каналів українських блогерів. Це пер, да. перший такий меседж. І, як то кажуть, другий меседж, е, не меседж, а друге, те, що я хотів сказати, це е, ми, українські блогери, більшість з нас Е, Сірко закінчу фразу. Е, зараз буде цікавий захід е, наших братів вайнахів. Вони будуть мати такий ну, не знаю, не флешмоб, акцію протесту будуть е, це піша хода, я правильно зрозумів? Піша хода вона буде два тижні з 6 серпня, 6 августа піша хода по Європі, тому що ічкерійці не можуть добитися початку розслідувань, е, ООН блокують, всі міжнародні організації блокують. Вони трошки не вспіли свою суб'єктність е, в нормальному вигляді зафіксувати в міжнародних інстанціях, і вони добиваються, добиваються засудження расистів, засудження Росії як агресора, як е, як ідеології расистської. Вони хочуть добитися цього. І я я вірю, що вони доб'ються і буду зі своєї сторони допомагати. Ну і більшість українських блогерів, може не всі, будемо підставляти плече Аслану Арцуєву, канал Реаліті. Будемо е, розміщати на його на своїх каналах його включення, його ролики. Тому, друзі, будемо слідкувати за нашими братами-войнаками, і це теж е, частина боротьби проти цього, цього всього зла. Да, Сіріко? А, Вось тут усе хто каго куды там запрашае таму і я вось э, жадаю запрасіць усіх 27 ліпеня да чырвонага касцёлу а, на малітву за незалежнасць Беларусі А, ну гэта та- бу- будзе такое мерапрыемства Э, каб ну я э, ужо об этом казаў на адказах на пытанні ну і тут думаю што патрэбна м, паўтарыць Зрозуміло. Да, ми час 41 вже в ефірі. Пропоную вже трошки по заключному слову і будемо завершувати. Закінчуємо так. Да, Андрій Іванович, вам вам слово. Добре, дякую. Дякую за те, що прийшли, за те, що ми робимо ту роботу. Вже як не як 28 посиденьки, то вже кусок часу такого. О, Тим більше, я зараз Україну бачу мусить вже більше, ніж ви самі українці бачите, що я її об'їздив то точно застійка. У мене вже вийшло 5 5 рази. Я за рік е, в'їхав в Україну, і то на добрі кусочки. Я вже подивився всі ваші лосуна міста, ну ще не бачив, кажу. Кої які там Луганськ, Донецьк, Харків з тієї сторони. А тут така я вже почти всі обласні центри ваші об'їхав. Не почти, а всі до одного. Во. Сталося мені ще з обласних зробити докончити. Дніпро я вже зробив, Херсон, Запоріжжя, Ніколаїв з обласних, Івано-Франківськ. Ще в мене не було, я вам зразу кажу, мені подобався вельми Івано-Франківськ. Така ж така ж архітектура, як і в Черновцях, похожа вельми архітектура на Львів. Або я туди заскочив, побував в Карпатах ще разочок. О. Далі, і всіх вас в обласних центрах. Я думаю, ми українці ви стільки не поїздили, скільки я. Ну, от дивіться, як то воно є. То все неспроста. Не думайте, що я тільки роблю раді того, щоб <clears throat> базу собі готую і переїхати хутко сюди в Україну жити. <laughs> Кажуть, мабуть, ти збираєшся туди в Україну. Хто його знає, Іванович, хто його знає? Ну. Я все-таки надіюсь, що тут така в Білорусі мені хватить ще місця, що мене ніхто вельми чіпати не буде ще. Надіюсь, що воно так все і встанеться. Дякую вам, хлопці, за ті посиденьки. Я думаю, вони будуть продовжитися. А то, що зараз у вас робиться в Раді, я думаю, нічого там страшного не буде, все буде добре, будете будувати, у вас є час, є настрій, є є і можливості. Кажуть, нема грошей, є у вас, вони є. Ви заробите ті гроші, знайдете всі можливості, щоб розвиватися. Наша ситуація трошки гірша, не трошки, а значительно гірша в Білорусі. Але ми теж надіємося, що не все так кепсько. Дякую. Дякую, Андрій Іванович. Нестор, будь ласка, е, твоє завершення. Та що, слава Україні, живе. Героям слава. Ширий код, тебе є ще щось додати? Ні, я вже відказав. Е, друзі, наші 28-й чергові посиденьки вже завершуються. Е, друзі, нагадаю, 21 е, липня українці в цю неділю ми вибираємо Верховну Раду. Тому знайдіть час зраненька, сходіть до церкви, вдіньте вишиваночку, візьміть своїх дітей, гарно одіньтеся, з гарним настроєм, беріть пашпорти і йдіть голосуйте. Йдіть голосуйте за майбутнє України. Робіть осознаний вибір, робіть вектор на цивілізацію. Тому е, ви самі краще знаєте за кого голосувати. Візьміть своїх батьків, дітей, не не профукайте цей шанс. Так а ми, блогери, скоріш за все, я думаю, що ми зможемо е, зробити е, марафончик. Десь о 9, о 19 традиційно ми робили марафон. Е, спочатку поговоримо до закриття дільниць, е, як йшов виборчий процес. Далі обговоримо результати екзит полів. Ну і всякі розклади там все таке інше, буде цікаво, просто вже поспілкуватися. Нестор, ти в якихось штабах там десь ще будеш якийсь чи ні? Е, ні, особливо ні. Особливо ні. Ну от так само, як ми зазвичай по-хлопському будемо е, це все обговорювати. Тому до кінця тижня е, обіцяємо вам ще ще стрімчик е, блогерський. А так підпишіться на всі канали всіх українських блогерів, підтримайте блогерів, друзі, підтримайте канал Лоцман блогів. Це наш е, як він називає, завхоз. завхоз. Зараз збираємо гроші на переоснащення. Реквізити ви можете побачити в тексті чату і так далі. Це наш друг кір. Е, потрібно допомогти. Так, ну звісно, допомагайте військам, допомагайте діду Олесю і всім, всім, всім, всім допомагайте. Тому що зараз всі потребують допомоги. Ще раз всім дякую, друзі. Слава Україні і живе Білорусь! Живе!